يلثغو سدي تسن يفرير لقذيشيس في اللسن سريث فلنغ في اللون لذغى مفدن الكون سسنا تزقي مسنون يفثن يشفن يفلون ذلل الشدن ولون سدار المنظ مون أركل فضناث نيم ذوكال تذاك وقاذنت وشال الزنت انظنت ذق موضال أكي جني ون في فيكثا وشبحا إصاذا يرقزا ثلوين مغارا لانت ذق ذليس أسوا عدان تيثراني هنوان أقول زول في اللون لهضو ربول في زكنين في قنيوين تكثوين ورمذ الدين يمون عداني قراونكين العين صار إلا الثيرمثين يرويك لذك ذقيل يعرق واللي مخسون لولا سجرا حرصهم قموذ نتمتن الثذم أما قال يسملي اللي مضال أمناض حملا يلسون لولا سجرا حرصهم قموذ نتمتن الثذم أما ياري مليلني مضال أمناض حملني جلساون أمناض حملني جلساون أسفرو غمينوث أساقي سي فيفريي سي مارس دوميل 2021